最危险的运动排行榜，格斗到底排第几？前两天看了一个数据啊，我真的是震惊了。你可以先猜一下，格斗排第几？我给你念一下，排名第一的是足球，占比百分之十八点九。 第二是跑步，百分之九点四；橄榄球百分之四点九；自行车百分之四点五；游泳百分之三点二；举重、健身百分之三点零；网球和武术并列第七是百分之二点八。这个数据你敢相信吗？挑几个项目，我们简单分析一下啊，为什么受伤风险这么高？首先，足球球为载体，人跟人之间去互动，团队之间的协作、抢球，有一些追逐，追逐中呢也会产生加速度、碰撞，想断球，铲了你一下，你脚腕。 受伤了，可能跑着跑着地下一坑，哎，脚腕扭伤了，而且高速的运动中受伤，所以它的风险系数呢可能高一些。健身举铁我就不用多说了，因为实际有很多小的道具或者比较重量的器械要辅助性的练习，一举可能腰部拉伤了，不规范的动作也会造成受伤。跟格斗同样是第七的这个网球啊，我可能认为无论新手老手啊，在这个球击打过程中，面对的是这个球在很远的地方打过来，你可能一挥拍儿，发力时机不对。 有可能这个球打到拍子的时候，可能你受伤了。所以说这个过程中跟格斗又不一样了。格斗项目呢，看似它就是一个要互相伤害的一个运动。所以说呢，我们要学习攻击，但是老师也会教给你如何去破解对方的攻击。所以说攻防我们都在练。常规的爱好者训练中啊，哪怕是职业训练中，我们的实战是带护具的，不是大家想象那样，就是直接就乱打一通，不是这样的一项运动啊。你看到的赛场上，那只是赛场上运动员很多几个月打一场比赛的，在训。练。 训练中是非常安全的，而且在训练中受伤，在专业领域来讲，这是一件非常愚蠢的事情。格斗项目无论是拳击或者泰拳或者自由搏击规则或者 MMA 综合格斗，摁在地上去打，你觉得啊那是就有风险？不是。 同样在地上打，这也是要学习攻防，也要见招拆招，教练都会教给你的。训练中大家都是有这种引导性的实战、轻实战，大家都点到为止，就是你说的点到为止那种，实际是真实的格斗训练，所以你真的没有必要担心。而且大家老百姓平时锻炼前六项运动，你基本都能接触到。我们就说第二项跑步啊，受伤概率占所有运动项目里的百分之九点四，那格斗才排名第七，我觉得你没有必要担心。所以呢，格斗并不是。 大家想象的那个样子啊，而且格斗反过来呢，促进你的心肺这些好处真的是我说过太多次了。希望你能加入格斗。我特别好奇，排名第四项的是自行车，排名第五的是游泳，真的不太理解为什么这两项运动受伤风险这么高啊？大家可以评论区给我科普一下，尤其是游泳怎么受的伤。